ආයුබෝවන් ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ තිලක්ස් බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් පහසුවෙන් කෙටි කාලයකින් එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ වගේ මම හදපු gaming logos දෙක තුනක්. මේ තියෙන්නේ gaming logo මෙන්න මේ වගේ ගේමින් ලෝග එක කොහොමද පොඩි වෙලාවකින් දෙවිඩකට Phoenix Bro ඉතින් ඔයාලා ඉස්සරම කරන්න ඔයාලගේ Play Store එකට ගිහිලා මෙන්න මේ app එක install කරගන්න එක. ඉතින් මේ app එකේ link එක මම පහල description box එකේ ඔයාලට දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක click කරලා ඒ app එක මේ app එක install කරගන්න. ඉතින් ඒ app එක install කරගත්තට පස්සේ අපි ඒ app එක open කරගන්න ඕනේ. ඒ app එක පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක open වෙන්නේ. ඔයගෙන් පර්මිෂන් ඉල්ලුවත් ඔයාලා පර්මිෂන් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට විවිධ වර්ගයේ ලෝගෝස් පෙන්වන විවිධ කැටගරීස් යටතේ ඉතින් ඔයගේ අපිට පුළුවන් විවිධ කැටගරීස් යටතේ මේ වගේ ලෝගෝස් ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන ලෝගෝ ඉතින් මෙතන ප්‍රෝ කියලා ලෝගෝස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේලංගේ ප්‍රෝ වර්ෂන් එක අපිට ගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක එච්චර අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේ ලෝගෝ එක තෝරගන්න මෙතනදී ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙයි. ඒ ඇඩ් එක කට් කරගෙන අපි මෙන්න මෙතන ටෙක්ස්ට් කියන එකේ දීලා අපිට තියෙන වෙන එකක් නේ. අපේ අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක අපි මෙතන ටයිප් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මෙතන ටයිප් කරගන්නම්. ටයිප් කරගෙන මෙන්න මෙතන කන්ටිනියු කියන එක දීලා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට එජස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ මේ වගේ ෆොන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒවා අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් කලර් එකේම චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙහෙම මේකිනුත් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් මේකේ 3D rotation එකක්, rotate එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ මේක curve කරන්න. ඒ කියන්නේ අපේ දිග උස පළල කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ ටෙක්ස්ට් සයිස් එක වෙනස් කරගන්න ඉතින් මේ විදිහට අර අතින් කරනට වඩා ඒක ටිකක් ලස්සනයි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ වටින් තියෙන හයිලයිට් එක වගේ එක ඒක පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න අවුට්ලයින් එක අපිට කරගන්න පුළුවන් මේකේ අවුට්ලයින් එක කියන්නේ මුළු ලෙටර්ස් වල සහ මේ පික්චර් එකේ අවුට්ලයින් එක ඉතින් මේක බ්ලැක් දුන්නොත් කැත වෙයි Eh, ඉතින් මම මෙන්න මේ කාලේ එක දුන්නා. හරි. ඔය විදිහට දීලා තියෙන්නේ. Eh, මේ විදිහට අපිට රූපෙත් වෙන ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒසාවට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අවශ්‍ය නම් ට්‍රාන්ස්පරන්ස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ බ්ලැක් කලර් වගේ කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම green කලර් එකම තියන්නම්. හරි. ඉතින් අපි දැන් මේක කරගත්ත eh, මේ අපි ලෝග එක අපි සේව් කරගන්න එපේ. සේව් කරගන්න නම් අපි මෙන්න මේ ෂෙයා වගේ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඇඩ් එකක් ප්ලේ වෙනවා අපිට. ඒ ඇඩ් එක ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ස්කිප් වීඩියෝ කරගෙන මෙන්න විදිහට කරගත්ගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න එතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහ ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපි බැක් වෙලා බලමු. හරි අපි අපේ ෆොටෝස් වල ගිහින් බලමු. අපේ ලෝග එක සේව් වෙලාද කියලා. ඔව් අපේ ලෝග එක ලස්සනට සේව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ලෝග එක වගේ YouTube channel එකට, වගේ Facebook එකට, වගේ Instagram ෆොටෝ එකට, TikTok ෆොටෝට, ෆොටෝ එකට ඕනම ෆොටෝ එකට ඕනම තැනකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් අවශ්‍ය නම් channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු සුබ දවසක්.